жаңа әңгіме қабыл алыңыздар бүгін әйгерімнің үйінде құран оқытылып жатқан болатын әйгерім анасы екеуі дастарханды жайнатып жіберді оларға қонаққа туған туыстары келді құран оқытылып тағам ұсынып бәрі де үйіне тарқасты дегенмен бой жетіп қалған қызды үйіне келгендер айттырмай кетпейтін бүгінгі құранға келген туысқан жеңгесі де әйгерімге өз бөле таныстырайын деп айтып кеткен еді ал әйгерім толық оқуды бітіріп диплом алғанша тұрмысқа шыққысы келмейтіні туралы айтқан еді әйгерім университетте үшінші курста оқып жатыр ол мұғалімдікті таңдаған ол кішкентай кезінен бастап дінге жақын болып өскен мектепті бітіргелі бері намаз оқи бастайды уақыт өте келе ол хиджаб киюді жөн көріп хиджаб кие бастайды оның сол хиджабпен жүргенін көрген көп оны мазақтайтын кездері де болды әйгерімді жақтайтын оның құрбысы сағира ғана ол хиджаб кимейді алайда әйгерімді жақсы түсінеді бар сырын тек қана осы сағираға айтатын еді әйгерім өзінің тобында оқитын ерлан есімді жігітке сырттай ғашық болатын ал ерланның көзқарасы мүлдем басқа жігіт мінезі ашық сымбатты келген әйгерім оны алғаш көргенде ақ ұнатып қалды бірақ ерлан әйгерімге көзінің қырын да салмаған болатын ол үнемі жазираның артынан жүгіріп жүреді ал жазира болса ерланды уақытша пайдалану үшін жүретін себебі ерлан бақуатты жігіт еді бүгін сағираның туылған күні туған күн кешіне әйгерімнің келгісі келмеген алайда құрбысының көңілі үшін келген еді кеш басталып кетті бәрі ізгі тілектерін айтып кезек биге де келді ерлан мен жазира вальс билеп жүр әйгерім оларға сырттай қарап отыр жазира тым келте киініп келіпті бір әуен тоқтап екінші әуен қосылды жазираны еркін биге шақырды екеуі билеп жүргенде еркін оның ашық тұрған денесін сипай бастады оны көріп қалған ерлан еркінді итеріп жіберді оны жақтырмаған еркін де жұдырықпен оны қойып қалды осылай екеуі сыртқа шығып төбелесе түсті жазира болса олар сыртқа шығып кеткенде осы ерланның мені өз жекеменшігі ұқсатып қызғанғаны несі әдемі ғана бидің шырғын бұзып деді оны естіген әйгерім оған сонда сенің ойыңша ол сенің ашық денеңе қол жүгіртсе өзіңе жағады ма неге өзің төмендетесің сенің намысың жоқ па деді сен маған ақыл айтпақшы болдың ба енді сен ұқсап бүркеніп оранып алайын өзім білемін еркін менің жігітім қалай сонда сен ерлан екеуің бірге едіңдер ғой ол ше ол уақытша мен оны сүймеймін оны пайдаланып жүрмін сен оның сезімімен ойнап жүрсің бе иә қысқасы менде жұмысың болмасын артық әңгіме керек емес деді жазира әйгерім бұл сөздерді естіп көңілі құлазып кетті шіркін оны ерланға айтсам ба екен оның сезімін аяқ асты қылған нес осы ойлар оны мазалап отыр еді қыздар ерлан мен еркінді ажырату керек шығар деген сағираның даусынан ой бөлініп кетті қыздар сыртқа шықты оларға арашы болады еркіннің мұрны қанап кетіпті жазира оған жүгіріп барып оның жағдайын сұрап әлек болуда ал ерланның көйлегінің шеті жыртылып қалған екен және де жүзінен аздап жарақат алған оған әйгерім келіп ішке кіріп жонып алуын өтінді жонып болған соң көйлегін тігіп бермекші болды ерлан оған көйлегін береді ал әйгерім оның көйлегін тігіп және бетіндегі жарақатын сүртіп оған өзінің сөмкесіндегі дәрі салынған қобдишаны алып алғашқы жәрдем көрсетті ерлан оған үндемей қарап отыр еді жарақатына жақпамай жағып берген соң оның ауырсынуы басылып ерлан алғысын айтып қолынан ұстады әйгерімнің жүрегі дүрсілдеп қоя берді оқасы жоқ деп күлімсіреді ары қарай кеш көңілді аяқталды ерлан жазираны шығарып салмақшы болды ол еркінмен бірге қайтамын деп ол менің көршім бірге қайта саламыз деді ал әйгерімге сағираның айтқан сөздерін естіген ол айко біздің үйге қона салшы қазір сен қалай қайтасың таксиге сенбеймін кеш те болып кетті деп жатыр сағира ал әйгерім болса былай деп жатыр еді жоқ мені ата-анам уайымдап қалады қайту керекпін осы уақытта ерлан сөзге араласты жалғасы бар